こんにちは。私はアスティン・マクブライドと申します。なぜこっちに来て、こういう服装を着ているのか。そう考えているの。うん。いい質問だ。賛成する。理由は、密である。 最初。時間。時間は大切なものです。もし時間がなかったら、別のこと、別のビデオ、見た方がいいと思います。はい。最初は時間です。 時間から2番目。2番目は、友達です。もし、人がいて、もう一人の人がもう生きてることで、友達は大切なものです。 大切な人は友達です。その最初、時間。その時間を分かち合う友達になる。3番目。3番目は多分一番大切な理由、のです。3つ目は もの。ものは大切なものです。これはもの。これはです。もう一つのものです。これも、ものの、ものの、すべてのもの はすべてそしてもしものはなかったらすべてはもう存在しないしないか死ななければなりませんか わかりません。日本語がわかりますか ?OK。1番は時間。2番目、友達。そして最後、もの。3つ目を合わせて、意味がわかると思います。 これはスインマクブライド。サンキュー。